L'assessorament eh, legal que presta la Fundació és una necessitat, bàsicament. És una necessitat perquè en aquests moments, si parlem de persones que tenen unes necessitats personals eh, derivades d'una situació de, eh, de manca de protecció i manca de solidesa en la seva situació personal, com poden ser persones de la tercera edat, persones eh, que siguin dependents, persones mm, incapaces, el que necessiten també moltes vegades és tenir un recolzament a tots els nivells i un d'ells és el legal. El, nivell, eh, el, el relacionament legal és un, normalment és un dels forats que eh, moltes persones tenen i sobretot persones en situacions eh, de dependència, situacions eh, desvalgudes, necessiten d'una manera més directa un recolzament i un, i un aprofitament d'aquest servei. Per això la, la Fundació en aquests moments l'Ajuntament l'està està donant i crec que és una situació que, és, que, tapa molts forats de moltes persones. L'assessorament legal des de la Fundació es presta des de eh, l'any 2013 bàsicament eh, s'articula de la següent manera. Eh, a través del treballador social es fa una primera consulta i, i el treballador social intenta d'alguna manera vehicular la possible necessitat que tingui l'usuari respecte de l'assessor legal, que en aquest cas sóc jo qui ho presta el servei. Llavors, eh, a vegades és una, eh, el servei es fonamenta en una consulta molt puntual que es pot resoldre a través d'una trucada de telèfon eh, que, que em pugui fer el treballador social, un correu electrònic, depèn de la complexitat, i a vegades sí que es necessita una entrevista personal que llavors eh, s'ha de concertar la seu de la Fundació, eh, s'atén l'usuari o usuària, eh, se li dona la resposta que sigui oportuna i endavant. Si d'això s'hagués de derivar un tema judicial o s'hagués de derivar algun tràmit, aquest sí que el podem portar també, sempre i quan es tingui en compte la llibertat d'elecció de, de lletrat eh, per part de l'usuari, evidentment. Els perfils eh, són molt variopins perquè pots trobar des de gent que realment ve a la fundació eh, intentant trobar un assessorament legal mm, simplement pel fet de que la Fundació té un tarannà molt particular, pots trobar gent de la tercera edat mm, que eh, es podria, es podria dir que està desorientada i vehicula la seva necessitat a través de la Fundació pràcticament per casualitat, perquè mm, mm, se n'adona que hi ha aquest servei d'orientació jurídica un cop han vingut per altres motius, i també pots trobar persones que estan absolutament desvalgudes, que no tenen cap altra mm, sortida ni cap altre ajut per part de ningú, eh, i que tampoc tenen una manera clara de saber eh, buscar aquesta, aquest possible ajut en altres àmbits. La casuística que, que es planteja a l'assessoria jurídica de la Fundació és molt variopinta també. Bàsicament sí que ens trobem persones que tenen necessitats eh, de caràcter patrimonial, perquè clar, eh, pots trobar-te persones que no saben ni què és un testament, ni com s'ha de fer un testament, ni quines eh, conseqüències té el fet de tenir o no tenir un testament. Llavors, mm, des del punt de vista patrimonial futur, en, en trobem situacions mm, molt sovint que són clarament de, de caràcter de dret successori. Llavors, eh, també eh, trobem situacions de necessitat pròpia, o sigui, de, de, de persones que tenen necessitat econòmica, perquè no tenen recursos, i sí que tenen una família, uns, uns familiars que en un moment donat podrien fer una prestació d'aliments, o sigui, una, una ajuda econòmica a aquesta persona, i també se'ns han plantejat eh, casos d'aquests. Hi ha una altra possibilitat, que és tot el que és eh, derivat del, de l'estat del benestar, o del que queda d'ell, que eh, seria tot el, tota la qüestió de pensions, prestacions públiques i de més. I per un últim, una última possibilitat i tenint en compte una mica els anys mm, immediatament viscuts i la situació econòmica, també hem resolt alguna consulta, bastants, desgraciadament, relatives a mòbil immobiliari i situacions eh, derivades de eh, veïns i relacions de veïnat. Casos d'homofòbia n'hi ha, n'hi ha, i a vegades, a vegades eh, són casos d'homofòbia encoberta, a vegades són casos d'homofòbia clarament oberta i clarament descarada, i el que sobta és que trobis en eh, ple segle XXI, eh, ja a l'any 2013, a les portes de 2014, amb situacions en les quals hi ha persones que donaven per sentat que tot el que era l'homofòbia ja no existia i que en un moment donat de la seva vida, desgraciadament en moments de feblesa per edat, per situacions econòmiques, per situacions personals, es troben que l'homofòbia existeix. I l'homofòbia no, no com una qüestió abstracta que se la troben eh, probablement amb, amb veïns o, o, amb, o, o amb amics, sinó inclús amb la pròpia família.